love again. Vanilson Beats. que eu gosto, vais ter o teu troco. O karma existe e quando ele chegar, vai te bater bem no osso. E tu vais sentir o que eu senti quando decidiste me trair. Também não dá ser fácil pra mim. Mas eu já não vou mais insistir. Eu dei tudo de mim, fiz de tudo pra ti, só pra poder te agradar. Foram tantas promessas jogadas ao ar e nem soubeste valorizar. Pois pau que nasce torto, morre torto e tu acampaste com esse moço. Então já não vou mais insistir. Infelizmente tudo tem um. Eu te amei demais, mas tive de passar para preservar a minha paz. Bem, vais me desculpar, mas hoje eu não quero mais. isso já não quero mais. Yeah. Eu te amei demais, mas tive de passar para preservar a minha paz. Bem, vais me desculpar, mas hoje eu não quero mais. te e me sinto magoada por ter te deixado assim. Sabes que o propósito é era te ver feliz. Tudo o que eu queria era estar perto de ti, mas o ego falou alto e eu só pensei em mim. O ser humano só valoriza quando perde. Eu te amaria, mas se no fundo eu soubesse que eras tu quem eu realmente amava. Porque eu te amei demais, mas tive de passar para preservar a minha. mas hoje eu não quero mais. Não, não, não, mas hoje eu não quero mais. Yeah. Eu te amei demais, mas tive de bazar pra preservar a minha.